insieme a me, muovendo abissi di perché, sera insieme a te, scacciando fughe dai tuoi ma, soli siamo noi, in questa notte quando ormai l'ombra fugge già fra neutri e neri e poi chissà tra eutanasia e ghigliottina, le mie sbizzarrite molecole tra sortileggi avvenenti attese, improbe rincorse nella nebbia, oppure disincanti, monotone certezze, tranquille sosse sulle spiagge, le mie sfavillanti molecole hanno fermato il tempo all'improvviso e così sia. sveglieremo un po' confusi nel prima con il poi avvinti e tu, tu, tu mi inviterai infine mia al brivido più lungo.